mwe muryamye mwari yesu oya nari nakigejeje icyo kibazo ku muyobozi w'umudugudu wacu mm. babatumizaho bahageze nyine nibwo bavuze ngo uyu mugore ntabwo tumuzi barantererana umuyobozi w'umudugudu nyine yarambwiye ngo ningane inkiko mm. nyine nibwo kovide yahise imanza baba barazagaritse mm. sinabona uko wongerayo mm. fasha mm. hari n'ubwo tunabwiriwe tunakanaburara ukora iki se mu buzima bwawe bwa buri munsi nakireka nyine mvuye mbonye nk'ibiraka nkajya kumesera nk'abantu cyangwa se bakama n'ibiraka by'ubuyede ndumva rwose nk'umubyeyi wacu perezida paul kagame aho yaba ari hose cyangwa n'uwankorera ubuvugizi akamungerezaho ikibazo cyanjye mfite, yankorera ubuvugizi akadutabara pe abana banjye bakabaho biga, mm. Mm. njyewe kubera yuko nahereye nyine kuri uwo muyobozi w'umudugudu mm. bikangendekera nka gutyo nkabona wenda nta nta n'imbaraga yenda yaba yarabishyizemo cyane ndumva nk'umubyeyi wacu perezida paul kagame umukuru w'igihugu yagira icyo amfasha abana banjye bakabona ubuvugizi uyu nguyu nyine uyu nguyu niwe yitabye imana asize mu nda yasize ntwite asiga akurikiye uyu nguyu mm. umwana bite mwiza witwa nde nitwa kadete kadete wiga mu kangahe kadete ntabwo yiga isiri nziza je isiri urarwaye urarwaye nkorora wowe witwa nde egera hano hino wowe witwa nde inkunde vivante inde inkunde vivante inkunde vivante biga mu wa viva mu wa kabiri ese mujya mujya gusura kwa nyogokuru wanyu cyangwa bajya baza kubasura ntabwo bajya baza kudusura kubera iki batajya baza kubasura ntabwo mbizi ntabwo ubizi wowe mukuru urabizi impamvu bataza kubasura hmm. murabazi se oya yesi reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose kuri ino si ya nyagasani ah, yaba mu rwanda ndetse n'imahanga rero niba nawe wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe ibintu bizagenda neza ah, uyu munsi rero nk'uko bisanzwe murabona twasuye uyu mubyeyi ni umubyeyi ufite intimba ku mutima wiwe ariko burya inkuru mbarirano iratuba reka tumuhe umwanya atangire yivuga mu mazina ye yombi kugira tuze kubana muri kino kiganiro twese tuziranye mama turakwakiriye kuri yero tivi murakoze mm. nitwe neza jacqueline mm. mm. uh, witwiwe neza jacqueline uh, uri umumama uracyari umukobwa ndi umumama w'abana bane nta uh, uri umumama w'abana bane wagize ibibazo ubura umugabo umaze igihe kingana gute utabana n'umugabo wawe umaze imyaka itanu umaze imyaka itanu muri iyo myaka itanu se ubuzima bwawe bwagenze gute ko hari igihe umuntu aba atunzwe n'umugabo wabayeho mu buzima umugabo ari we umuha buri kimwe cyose yagira ibyago batandukana batandukanywa n'ubuzima batandukanywa n'isi nk'uko nawe byakubayeho ibintu bikagenda nabi wowe wabayeho gute nyuma yo gutandukana n'umugabo murakoze nanjye uko bisa nari mbayeho nyine ahanini ngizwe n'umugabo mm. nza kugira ibyago umugabo wanjye yitaba imana mm. ariko nyuma y'uko yitabye imana nahuye n'ibigerageza bikomeye na n'ubu kandi ngihura nabyo mm. by'ubuzima ah, ah, tutizimbye mu magambo rero reka muri kino kiganiro ni inkuru yanjye reka udutangire inkuru yawe y'ukuntu ibintu byagenze tuzajya tukubaza ibibazo bimwe na bimwe bitewe n'uko twumva tudasobanukiwe neza mu rwego rwo kugira ngo abantu bakurikiye Yoro TV nabo baze gusobanukirwa neza niba hari igitekerezo baza kuza kuguha nyuma y'ikiganiro babona aho baza kuza guhera rero karibu njyewe nko muri make nabanye n'umugabo duhuriye hano i kigali mm-hmm. mva kwa bene wacu mm-hmm. twabanye bibiri n'umunani Mm. aza kwitaba Imana bibiri na cumi n'umunani mm. ansigira abana bane mm. ansigira abana bane nyine ni ukuvuga ngo twari mbese twari nari mbeshejweho n'umugabo bikorwa byari by'umugabo nyine yari afite amazu za kimisagara namusanganye n'aho dutuye n'aho ntuye ubu hano mubona ni ahandi nyine ni inzu ndimo mbamo Ah, amaze kwitaba imana se ayo mazu ubundi ntiyagombaga kuba yabatunga kuko batubwiye ngo waje kubaho nabi ayo mazu ndumva ari amazu menshi mu mujyi wa kigali umuntu ufite inzu irenze imwe uko bimeze kose umutungo ubukode buva muri ayo mazu bwamutunga ni gute uvuga ko wabayeho nabi kandi wari ufite amazu umugabo agusigiye urumva nyine twari tubanye mm. tudasezeranye mm. nasezerana sezerano twagira nyine twarakundanye bityo turabana mm. akimara gupfa umuryango we ntiwanyemera uradutererana ni ukuvuga ngo ubu tubayeho nyine nabi ayo mazu yishyurwa n'umuryango ah, ayo mazu yishyurwa n'umuryango abana se bo babayeho gute ko abana ari ab'umuryango abana atari abawe abana babayeho nabi cyane urumva nyine bahise bantererana basa nkaho nyine batatuzi ntibadusura ndabafite bakwiye no kuba bari kwiga ubu ntibari kwiga kubera ubukene mm. nta mafaranga nabona bageza mu ishuri no kubaho n'imana mfasha mm. nk'abagiraneza badutunze mbese mm. ah, ni gute se uvuga ngo bagira neza baradutunze abo bana se umuryango urabemera buri um, rimwe na rimwe iyo duhuriye mu kibazo abana ntibabemera mm. nyine ubwo naba wenda mpamagaye kuri telefone mbabaza ati se aba bana bizagenda gute bakambwira ati turacyashaka ubushobozi ati Se imitungo yaba ya papa wabo iyo mu abantu bakabakura mu ishuri bakaba batiga tukaba nta mituweli tugira bagahita bavuga ngo baracyabyigaho nk'umuryango mm. nyine ubwo ni ukuvuga ngo guhera napfakara kugeza muri nta n'ibihumbi bitatu baramo byo gutanga na mm. Mm. umwana mukuru afite imyaka ingahe afite imyaka icyenda yiga mu kangahe yiga mu wa kabiri kubera ko nyine nagiye mbura ubushobozi bakajya agenda babashyira mu ishuri bavamo nk'umfashije nk'umwaka umwe undi akambwira ati nanjye ntakigenda akaba ubwo nyine ni ukuvuga ngo bahora batangira mm. ah, ikibazo cyawe se uretse mu kuba umuryango warakirengagije nta handi mu nzego z'ibanze cyaba cyarageze ngo ati nakigejije ahangaha kiranga kirananirana Njyewe nagishyikirije ubuyobozi bw'umudugudu, ubwo babatumizaho bageze mu mudugudu, nari nakigejeje icyo kibazo ku muyobozi w'umudugudu wacu, mm. babatumizaho, bahageze nyine nibwo bavuze ngo uyu mugore ntabwo tumuzi, barantererana. Mm. Eh, umukuru w'umudugudu nawe yabashije kuba yavuga gute bamaze kuvuga ko batakuzi? umuyobozi w'umudugudu nyine yarambwiye ngo ningane inkiko mm. nyine nibwo kovide yahise iza mm. imanza baba barazahagaritse sinabona uko wongerayo mm. ubu ngubu uri mu cyiciro cya kangahe cy'ubudehe ndi mu cya kabiri ah, nyuma y'aho ngaho nta handi hantu wabashije kuba wageze icyo kibazo cyawe ubu se kugeza aka kanya nta wundi muntu ujya ugufasha mu buryo bwo kubaho ntabyo pe tubayeho nabi kandi ngira ngo nawe urabibona mm, kurya n'umwana mfasha hari ubwo tunabwiriwe tunakanaburara mm. ukora iki se mu buzima bwawe bwa buri munsi ntakereka nyine mvuye mbonye nk'ibiraka nkajya kumesera nk'abantu mm. cyangwa se bakabamo n'ibiraka by'ubuyede ubu se ako kazi kabasha kuba katunga abo bana bakarya ndetse bakaniga nyine urumva nimba mvuye nko gukora nk'ibyo bibiri urumva ntibyabishyurira amashuri na mituweli nyine ubwo nyine ni ukuvuga ngo kubaho ubuzima burakomeye mm, mm. ah, nk'ikibazo cyawe se iyo wumva nk'ahantu kigeze nk'ukuntu wowe ubyumvamo muri wowe wowe wumva ari nkande wakigezaho ukumva yuko kiribuze guhita gikemuka ndumva rwose nk'umubyeyi wacu perezida paul kagame aho yaba ari hose cyangwa n'uwankorera ubuvugizi akamwongerezaho ikibazo cyanjye mfite, yankorera ubuvugizi akadutabara pe abana banjye bakabaho biga. Mm-hmm. Mm. Eh, ko aho ngaho waba usimbutse inzego cyane, uba wumva abandi uta icyizere cyaragiye gitakara bitewe n'abambere wabigejejeho ukavuga ati njyewe umukuru w'igihugu niwe muntu numva nizeye neza yuko ikibazo cyanjye yagikemura ngewe kubera yuko nahereye nyine kuri uwo mazu w'umudugudu bikangendekera nka gutyo oh, nkabona wenda nta n'imbaraga wenda yaba yarabishyizemo cyane ndumva nk'umubyeyi wacu perezida paul kagame umukuru w'igihugu yagira icyo amfasha abana banjye bakabona ubuvugizi Ah, none se nk'iwanyu iyo ubabwiye yuko ibintu bitameze neza bo nta kintu babasha kuba bagufasha iyo bagifite iwacu abanturuka iwacu mm. abanturuka ntabwo bifashije mm. Mm. ubwo urumva rero nyine ni ikibazo n'abagiraneza baba bari kumbona n'abana banjye nyine bamfasha bakagira icyo badufasha ah, none se ayo mazu ubizi neza yuko agihari bakiyabyaza umusaruro cyangwa baba baratangiye kugenda bayagurisha ayo mazu yarahari mm. ariko wenda nko kuba nyine mba nta n'ibyangombwa mba ntanabikurikirana cyane bashobora nyine nko kuba sinzi mbese simbizi pe mm. Mm. abo bana se ubu ni mu biruhuko barahari abo bana cyangwa kuko hari igihe dukora ikiganiro abantu bakavuga ati ibintu ntabwo bibaho uwo mama arabeshya abana hmm, abana barahari abana bo barahari hmm. wabaduhamagariye ko muveyo muze hano rwose ni ababebe bazana kangure Eh, none se reka tube tuganira n'ubundi baraza kuza tuze kuza gukomerezaho ubu se abo bana ntabwo bajya bajya n'aho ngaho kwa ba nyirakuru niba ba nyirakuru bagihari ngo bafate nk'abana babo ba nyirakuru bo barahari mm, abo turavuga uwo nyirakuru ubyara papa we urumva niwe kibazo ubyara papa wabo arahari aba mu majyepfo mm. urumva bisaba nabo kugera iyo ni amatike mm. nta matike nabona yo kujya kubareba mm. nabo ntibansura barantereranye mm. nta bandi bavandimwe se mbivuze ngo muri uwo muryango nta muntu n'umwe ukwemera nta n'uwemera umwana wabo ntawe urebye ntawe afite barumuna be se cyangwa n'abakuru be barumuna be afite na mukuru we uhagarariye ikigo cy'ubuziranenge cya kicukiro bivuze ngo abavandimwe be barishoboye bari bafite mm. bari bafite bafite uko babayeho ku buryo bafasha abana bava mu maraso y'umuvandimwe wabo cyane rwose barifashije mm. mhm. abo bana begereze hano dore uyu nguyu nyine mm, uyu nguyu niwe yitabye imana asize mu nda yasize ntwite asiga akurikiye uyu nguyu mm. umwana bite meza witwa nde nitwa kadete kadete wiga mu kangahe kadete hmm? ntabwo yiga ntabwo wiga uyu nguyu witwa nde wowe witwa nde hmm? joyce nde joyce joyce yitwa rwibutso joyce yitwa hmm. joyce amakuru yawe joyce Hmm? <laughs> umukuru ni uwuhe umukuru ni uyu nguyu ibiti hmm. byawe byiza witwa nde nziza jisire byiza nziza jisire kutavuga neza byagenze gute nziza jisire hmm? nziza jisire urarwaye urarwaye inkorora wowe witwa nde egera hano hino wowe inkunde vivante inde inkunde vivante inkunde vivante biga mu wa kangahe viva mu wa kabiri mm. ese mujya mujya gusura kwa nyogokuru wanyu cyangwa bajya baza kubasura ntabwo bajya baza kudusura mm. kubera iki batajya baza kubasura ntabwo mbizi ntabwo ubizi wowe mukuru urabizi impamvu bataza kubasura murabazi mm. se oya nyogokuru wanyu se bajya bababwira muzi ko ariho mbizi mm, nta nubwo unabizi none se ah, mwebwe iyo mama wanyu atabashije kugira icyo abahereza nta bandi bantu bajya babafasha yego mm. amafaranga y'ishuri n'indi uyabishyurira mm, niyo mama ayabonye agenda atwishyurira none se uriya mukuru we ndabona byanze kuvuga niwe uri buze kuza kumuvugira none se iyo mubona mubaye muri buno buzima kandi mufite ikintu gishobora kuba cyatuma mubaho neza mwumva byazagenda gute ngo ikibazo cyanyu gikemuke ntabwo mbizi ntabwo ubizi mm, reka tubaze mama nta kibazo mwakoze cyane nimushake mwisubireho mwari muri mwari muryamye mwariye so oya Ah, mama reka ubareke nta kibazo bigendere dukomeze tuganire nta kibazo bisubire mu mirimo yabo ngari mwigendereye uyu nguyu nta kibazo mureka guma none se mama ubu ngubu bano bana kuma ubona ari ikibazo wowe kuki nta zindi mbaraga ukoresha zo kuba zishobora kuba zatuma ikibazo cyanyu gikemuka ubu ngubu uri gutegura izihe ngamba nakumva nageze pe urumva mba nagiye mu biraka kugira ngo nyine mbashe kubona icyatunga abana ariko nyine amaboko y'umwe bujya uko byagenda kose aba ari nta ntege ah, ubu ngubu rero iki kiganiro kiraza kuza kugera ku bantu benshi yaba abafite icyo bagufasha mu buryo bw'igitekerezo, bafite uburyo bagufasha mu buryo bw'ubushobozi, ni kintu uri kuze kuza gusaba umuntu kumva uwo ari we wese kikuri ku mutima umuntu rero waba unyumva aho yaba ari hose ari mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa icyo hanze mm. ndagira ngo nawe arebe yuko rwose mfite ikibazo yankorera ubuvugizi mm. yamfasha uko ashoboye mbese urabibona uko arambona mfasha uko ashoboye mm. reka rero tubwire umuntu wese ukurikiye yero TV haba abayobozi abaturage ndetse buri muntu wese ufite icyo yakora kuri uno muryango n'umuryango ntago ari umuryango wo guhera ku busa uko bimeze kose hari ibyo baheraho bafite icyitwaga nk'imitungo yabo bambuwe badafite uburenganzira abana baranzwe mu muryango mu by'ukuri aba bana uko bangana gutya umumama ntabwo yigeze ababyara wenyine tuzi kugira umwana avuke tuzi uko biba byagenze bivuze ngo aba bana bafite inkomoko ariko inkomoko yarabihakanye yamaze kutubwira yuko harimo bamufasha abafite icyo bakora ubuzima bw'abana amaraso y'umuvandimwe wabo akagira uko ubuzima bugenda neza mama urasoza ubwira iki umuntu wese ufite icyo yagufasha wo muri uwo muryango ni iki kintu wumva kikuri ku mutima wamubwira umuryango w'aba bana aho bakomoka mm. nabo nyine barebe ko abana babo babayeho nabi mm. urumva niba umwana atega akaba ari na mituweri mm. urumva nyine n'umukuru urumva ukuntu avuga yarwaye inkorora nabuze amafaranga yo kujya kumuvuza na kariya ubonye gato aka gakobwa gafite n'ubumuga kavukanye amaguru ya hano yenda guhura ubwo nabwo nyine nk'umuryango wabo nako umuryango wabo wo rwose ahubwo wenda nk'umuyobozi waba ureba akagira nk'aho yambariza kino kibazo kuko ngewe nta bushobozi mfite bwagerayo yamfasha akambariza rwose bakanyitira ku bana naho umuryango we umuryango we waranyihakanye mm. na mukuru w'umudugudu mukuru w'umudugudu uh, niwe ukiyoboye cyangwa niwe ukiyoboye ni nawe twageze hano muri uno mudugudu mbayemo imyaka umunani mm. niho twageze twaje tunakodesha no kuri umuyobozi w'umudugudu ni nawe ukiyoboye bivuze ngo azi ikibazo cyanyu by'umwimerere cyacu arakizi cyose uko kingana ese niba icyo ngicyo cyo kuba yaba yabafasha akabohereza wenda mukuru w'umudugudu ashobora kudakemura ikibazo cyo gusubirana imitungo yanyu ngo abana bayigireho uburenganzira ariko yakemura n'icyo kuba yatuma abana bagira mituweli kuko abantu bari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri hari ukuntu leta igira ikibafashe hmm? yirengagiza n'ibyo ngibyo kuba yabibakorera yari yaramubaza umudugudu iyo mugejejeho nk'icyo kibazo nkavuga ati nta mituweri wahita nambwira ati umuryango w'abana urifashije nta muntu wagutangira mituweli twe ntabwo tukubara mu bakene mm. kandi mu by'ukuri rwose nta bushobozi namwe murabibona ko nta bushobozi buhari bwo kuba nanakitangira na mituweri eh, mukuru w'umudugudu wanyu bamwitwa nde yitwa nshamirwa jemufi Mucamihigo Jemve akora iki mu buzima busanzwe atari umukuru w'umudugudu ntabwo wamenya nyine akandi kazi umuntu aba abyuka agenda ni umuturage usanzwe ni umuturage mm. niki wamubwira niba ari kukumva abaye ari kunyumva yankorera nawe ubuvugizi pe mm. mm-hmm. mama rero reka tugushimire cyane kuba waduhaye umwanya wo kuganira natwe dushimira umuntu wese wabanye natwe muri kino kiganiro tunagusaba ugira icyo ukora niba nawe hari aho imana yagukuye niba hari aho wagira icyo ufasha cyangwa icyo wakora n'umuryango yaba ubuvugizi cyangwa ibifatika mama turagushimiye cyane rero kubana natwe kuri yero tivi murakoze cyane